най добрия канал в YouTube е Тео Теололол, е Тео Теололол, това е видеоклип. Той иде от тука и ту е един тука отиди и ту пръм, където е паркира, там отиди. Здравейте, приятели! Искам просто да ви кажа повечето кипърци в когато са в България учили и как говорят. Дами и господа, gazbamze bambos bambos chachacha nongo nongo ombincham humba bojena sas onjin dakiba sini onji ou mnogo hubavo rusa rusango sada ima много ми харесва. А, както знаете, в а, Гибър, баща ми, Андреас, го Голабаба, той е много хубаво човек. Много хубаво. А майка ми е още по хумбаво човек. Благодари ви. Благодари. Здрасти, здравейте. Аз се казвам Андрея. Много хубаво жена в България имате. Евала много хубаво страна имате. Така, аз много обичам някоя такава жена, която е с русан гоза, Хубаво жена, много, много. Русо, русо коса, много хубаво. Евалда, евалда. Дами и господа, много хубаво се чувствам, когато съм в България. България там има много а, красива а, такова жена, има хубаво, хум, всичко хубаво там, зелено, прасено, о, евалда, страотно.